ランドミックスファッションです光用のカートがね多いですね4番ホールにやってきましたパーファイブです480ヤードかなはい広いですこのホールは広いので気持ちよくドライバーが振れそうですね んじゃないでしょうか左バンカーの手前ですセカンドショットは得意の4番ウッドですおおコースなりに打てたよナイスショーかった3打目勝負ですねしっかり距離を測ってピンを狙っていきたいと思います 5ヤードピッチングで打ちますああああああもう完全ヘッドアップゴロゴロおバンカー越えてったかなラッキー運も味方してくれていますカラーからはねパターでいきましょうもう段からどんな下り方をするのか 上出来でしょう強風強風早くなりがちだけどしっかりねおーナイスインミニカップいっぱい狙っていきましたショートホールです右から巻いて グリーンに行くかな右のバンカーでしたおお砂が硬いですね今日はおおちょっと大きかったスピンかかったガラスライスしないうん吹くのが強かったですねこのぐらい距離をしっかり うん内緒お絵代わりでカーに乗っていところをっていましたちょっと間違えたのでテイク2です軽井沢ゴルフクラブにやってきました太平洋のね間違えた2人用のカートがね が出始めてますねこれは綺麗に打てましたよグリーン手前まで行きましたうん、カラーからですがピンを抜いてパター打ちましたね今は。 さあこの距離しっかり入れてパーを取りたいとこですかあ来ないとりあえずボギー